ごほぼ今日は冷やし中華です。冷やし中華、始まりましたね。食べていきたいと思います。とりあえずこんなもんかな。では、いただきます。 年初めての冷やし中華どうだろうねうんうまいうんこれはいいわうん中華料理屋さんで冷やし中華始めましたっていう張り紙をね まず染みますよね。あれ見ると、ああ、もう結論変わった、部分終わったなと思うんですけどもね。高校生の頃から変わっている中華料理があるんですけども個人経営のね おいちゃはいいですけど、ボロい家、家ですか、ボロい店なんですけども、うまいんですよ、マジで。普段はチャーハンとか餃子食べるんですけども、冷やし中華始めましたとなんとね、食べてますね。今年はまだかな。 冷麺になりますよね冷麺あれも好きだなうんうん冷麺は麺の少し効果感がたまりませんよね歯応えっていうかね焼き肉食べた後に冷た冷麺を食べるとマジうまいですよねうん 前回も食べてないし今年は行こうかな食べにねとは言いつつもまあ世の中こんな時代なんで気軽に行けないんですよねパンデミックっていうのが過去に何回もありましたよね。天然痘とか、梅毒とかもそうだし、ペストなんかもそうなんですよね。あ、スペイン風邪もそうだ。爆発的に吹いちゃうもんね。 ぱりそうなると自宅に引きこもっちゃいますよねこれはもう世界的に協力し合ってやらなきゃダメな問題なんでしょうね うんこれは野菜がたっぷり入ってるんでいいですね もう今日は早ペコだったんでがっつり食べますけど 普段ね、結局散髪屋さんが営業自粛になっちゃって散髪行けないんですよ。あと、楽しみの宝くじ売り場もね、今閉鎖になっちゃって、宝くじが買えなくなっちゃった。 悲しなった。うん。らしいが、目に。 これ昭和もいいよね味変になるし 와 만나 보기만 하고 해 음. あ僕ね、麺をしっかり吸えないんですよ。バキュームとかしたいんですけどもね、もう舌がないと吸い込む力も弱いんですよね。 で、無理やり飲み込むと、もう酸に入っちゃう場合が多いんでね。本当大変ですわ。 冷やし中華初めて食べたらいつだろうもう中学とか高校入ってからでしょ今あのスーパー行けば冷やし中華もうセットで売ってるでしょ生麺のねそれそんなもんなかったからうんそ i a ちょっと今低温だったんですいませんなんか先週から食べると胸がスーッとしてくる全然脂っぽさもないしね おいしい食べるのが大好きだから引きこもっていても美味しいもの食べればねストレスもたまらないって感じで ああくたくたごちそうさんああまあじゃあまだ腹減ってるよ食べられる 中途半端なお腹の好き具合してはね、困るんだけど、まあ、あとおにぎりぐらい食べたいな。うん、でもね、あんまり食べるとね、でブにやしちゃう。まあ、別にいいんですけど、今更ね。それでは、今日も美味しくいただきましたので、ごちそうさまでした。